大家好，今天我们来分享第三十三个技巧：看尽无尽的天空，看尽蓝色的天空，超出云之外，只是看，不要想。天空是无限的，它没有尽头，只要看着它，没有任何客体，所以才会选择天空。天空并不是一个客体。 就语言学来讲，它是；但是就存在性来讲，它并不是一个客体，因为一个客体有起点和终点，我们可以绕着一个客体走，但是我们无法绕着天空走。我们在天空里，但是我们无法绕着它走，所以我们对天空来讲，可能是一个客体。 但是天空不可能成为我们的客体，我们可以看见它，但是我们无法看着它。那个看见它会一直继续下去，它永远不会有终点。所以，看见蓝色的天空，继续看那个客体是无限的，它是没有界限的。不要去想它，不要说它很美，不要说。 多么可爱！不要欣赏它的颜色，不要有任何思考。一旦我们开始思考，我们就停止了。现在，我们的眼睛进入那个蓝色的，进入那个无限的蓝色。只要看，不要想，不要创出、创造出任何话语，它们将会变成障碍。 甚至不应该说蓝色的天空，不要将它语言化，必须只是一个纯粹的、天真的看见蓝色的天空，它永远都没有尽头。我们可以一而再、再而三的继续。突然间，因为没有客体，只是一个真空，突然间我们就会变得觉知到我们自己为什么。 因为如果有任何的真空，我们的感官就变得没有用。唯一当有一个客体，感官才有用。如果我们看着一朵花，那么我们是在看一样东西。那朵花就在那里。当天空不在那里，我们所说的天空是什么意思？它意味着那个不在那里的天空，意味着空间。 所有的客体都在天空里，但是天空并不是一个客体，它只是那个真空，是客体能够存在于它里面的空间。天空本身就只是纯粹的空，看着这个纯粹的空，那就是为什么这段经文说，超出云之外，因为云并不是天空。 他们是漂浮在天空中的客体，我们可以看着云，但是那将不会有所帮助。看尽蓝色的天空，不要看星星，不要看月亮，也不要看着云，只是看着那个没有客体的空，看尽它，将会有什么事发生？在空无当中，没有客体被可以被我们的感官抓住。 因为没有任何客体被可以被抓住、被依附，所以感官就变得没有用。如果我们看尽蓝色的天空而没有思想，突然间我们将会觉得每一样东西都消失了，什么都没有。在那个消失当中，我们将会觉知到我们自己看尽这个空无，我们将会变得空无。为什么？ 因为我们的眼睛就像一面镜子，任何来到它面前的都会被反映出来。我看到你，而你是悲伤的，然后一种突然的悲伤就会进入我。如果一个悲伤的人进入到我们的房间，我们就会觉得悲伤。到底是发生了什么？我们看着悲伤，我们就像一面镜子，那个悲伤。 被反映在我们自己里面。有人很热情的笑，突然间我们也会想笑。它变成具有传染性的。到底发生了什么？我们就像一面镜子，我们在反映事情。我们看着一个很美的客体，它被反映在我们里面。我们看着一个很丑的客体，它被反映在我们里面。任何我们所看的。 都会深深的穿透到我们里面，它会变成我们意识的一部分。如果我们看尽空无，没有什么东西可以被反应，或者只有无限的蓝色天空。如果它被反应了，如果我们的内在感觉那个无限的蓝色天空，我们将会变得安详，我们将会找到安详。如果我们真的可以想象空无。 在那里，天空、蓝色，以及每一样东西都消失了，就只是空无。那么，内在也只有空无会被反映出来。在空无当中，我们怎么可能烦恼？我们怎么可能会紧张？在空无当中，头脑怎么可能运作？它会停止，它会消失。在头脑的消失当中。 那个紧张，那个担心，充满着有关和无关的思想的头脑，在那个头脑的消失当中，当中，那个安详。我们今天就分享到此。